Güey, imagínate que luego <laughs> ¡Mamá! ¡Escucho borroso! ¡Mamá, métame en arroz! Hello there. like it cause you electricity! Let's go.